नमस्कार बिके वान युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोहरूलाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला म चाहिँ अहिले सराङकोटबाट झर्दैछु र यहाँबाट चाहिँ उता नाउँ डाँडातिर लाग्नेछु यो चाहिँ सरङ्कोट हुँदै नाउँडाँडा जाने बाटो है माथि यो बिजुलीको तार जस्तो यो लेग साइड फेवातालबाट माथि यो कता लिएर गएको रहेछ यो चाहिँ केबल कारको लागि हो कि के हो यो मैले ठ्याक्क चाहिँ बुझिनँ है सुनसान छ सुनसान बाटो छ पिच बाटो बाइक चलाउन यस्तो बाटो मजा लाग्छ मलाई चाहिँ है नेपालमा चाहिँ बाटोहरू राम्रो बन्दै गइरहेको अवस्था छ अहिले तल पोखरादेखि नै सरङकोट हुँदै नाउँ निस्किने बाटो सबै पिच भइसकेको अवस्था छ यो बिच बाटोमै रुख रहेछ यार है यस्तो भयो भने टर्निङमा बिच बाटोमै रुख भइदियो भने चाहिँ गाह्रो पर्छ फेरि त्यही भएर यस्तो बाटोहरूमा स्पिड गर्नु हुँदैन बाटो चाहिँ खाली छ तर साइडमा घरहरू छ भने यस्तो बाटोमा स्पिड गर्नु हुँदैन घरबाट मान्छे बाटोमा निस्कन सक्छ बर्खाको टाइममा चाहिँ यस्तो साइडबाट पहिरो गएर रहेछ यस्तो ठाउँमा टक्क बाइक रोकेर माथि हेर्ने के कस्तो छ अवस्था अनि बल्ल जानुपर्छ डाइरेक्ट जानु हुँदैन है यस्तो माथिबाट हिँडिरहेको बेलामा ढुङ्गा खस पनि सक्छ बाटो बन्दै पनि छ भत्कँदै पनि छ यस्तै यस्तै छ नेपालको यस्तै हो बाटोको साइड साइडमा घरहरू भिरालो छ ठाउँ बिचमा बाटो यहाँबाट चाहिँ भ्युहरू हेर्नु नि जुस राम्रो देखिन्छ अहिले तुवालोले गर्दाखेरि खासै केही त्यति राम्रोसँग क्लियर देखेको छैन यो ठाउँलाई चाहिँ कास्कीकोट नै भन्छ यो अगाडि चाहिँ अहिले यो काशीकोटको चाहिँ ठुली पोखरी ठुली पोखरी भन्छ यहाँ चाहिँ यो पोखरी छ जस राम्रो छ यो पोखरी चाहिँ लगभग दुम्बा ताल दुम्बा तालभन्दा अलिकति सानो होला उत्रै उत्रै हो जस यो ड्रोन सुट हेरौँ यो एकदम राम्रो देखिन्छ ड्रोनबाट ठुली पोखरी पनि हामीले सर हेऱ्यौँ ड्रोनबाट पनि सुट गऱ्यौँ र अब चाहिँ नाउ डाँडातिर लाग्नुपर्छ बाटो बन्दै पनि छ भत्कँदै पनि छ यस्तै यस्तै छ नेपालको यस्तै हो ओ ओ ओ ओ कस्तो झ्याप्पै रोक्यो होला किन रोकेको हो किन रोकेको हो यस्तो यस्तो अगाडि बाइक हिँडिरहेछ भने पछाडि आफूले एकदमै कन्ट्रोलमा एकदम ग्याप धेरै नै ग्याप राखेर चलाउनुपर्छ अगाडिको झ्याप्पै रोक्यो भने आफूलाई अनि गाह्रो पर्न सक्छ फेरि रोक्नको लागि एबिएस बाइक फेरि झ्याप्पै रोकिँदैन है यहाँ पनि बाटो बन्दै हो कि पिच हुँदै हो कि के रहेछ है साङ्रो रहेछ यहाँ बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै यस्तो टर्निङहरूमा नि बिस्तारै गर्नुपर्छ ओ ओ ओ ओ झन्डै ल नाउ डाँडा पनि आयो है Huwag ka na baglong ऊ यसरी चाहिँ यो टाइममा मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ है गाइज यो नाउँ डाँडाबाट घट्टे खोलासम्म झर्ने बाटो चाहिँ जे राम्रो लाग्छ है मलाई एकदम यो टर्निङहरूमा पनि टर्निङमा बाइक चलाउनु मलाई फेरि एकदमै मजा लाग्छ यस्तो मलाई मात्र हो कि अरूलाई पनि होला है <laughs> सम्मको चाहिँ भिडियो हुनेछ यो यो घट्टे खोलादेखि हाम्रोसम्मको नि म पछि बनाउँछु ड्रोनबाट ल घट्टे खोला पनि आइपुग्यो